en serio, gracias por esperar. Hay un concierto, que orquesta que al lado, pero nos dejamos antes. Y... Gracias, gracias, gracias, Clary. Eh, bueno, mi nombre es Maite eh, me gusta comentar me gusta escribir sobre las cosas que me pasan o sobre las cosas que me gustaría que me pasen y toco me guitarra ¿Y ustedes? No. ¿Ustedes, juegan? ustedes no arman, güey, ¿verdad? Sí, bravo, bravo. Eh, hay un momento, tipo antes de dormir cuando me decís eh, buenas noches a todo el mundo, está en tu cama más, que empezaba a pensar, pensar, pensar, y yo siento que en ese momento a mí se me ocurrieron mis más grandes ideas, eh, todas mis decisiones más importantes, y siento que son pensamientos que tenemos a veces son pensamientos felices, a veces son pensamientos tristes, pero son pensamientos que nos hacen dormir más tarde.